हेलो फ्रेंड्स मैं Anjali Gothane welcome to my channel आज हम देखेंगे south Indian dish appe appe खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत फटाफट बन जाते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं अब पे बैटर बनाने के लिए हमें लगेगी एक कटोरी उड़द दाल और दो कटोरी चावल इसे हमें तीन से चार घंटे भिगो के रखना है बाद में पीस लेना है पीसने के बाद इसे ओवरनाइट रख देना है यानी कि नौ दस घंटे इसे रख देना है रखने के बाद हमारा बैटर इस तरह फर्मेंट हो जाएगा इस तरह ये फर्मेंट हो जाएगा अभी इस बैटर में हम एक चम्मच नमक grated coconut fresh grated coconut coriander पानी की धनिया और ये मूंगफली के दाने हैं हमने इसे थोड़ा सा भून के दरदरा पीस लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे ये अभी हम सब मिक्स कर देंगे अभी हम इसमें थोड़ा तड़का डाल देंगे तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रखी है और हम पहले हम तड़के के लिए कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें डालते हैं तेल कम से कम दो चम्मच मैंने तेल डाला है इसमें डालते हैं राइस अब इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता प्याज और हरी मिर्ची प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनते हैं अब हम तड़का डालते हैं हमारे इस बैटर में अभी इसे मिक्स करते हैं ये अपे पैन है मैं अभी इसे गरम करने के लिए रखती हूँ अभी मैं अपे पैन में थोड़ा थोड़ा तेल डालती हूँ बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना और बहुत ही फटाफट बन जाती है सुबह के नाश्ते में आप बना सकते हैं इसे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके और इस पर रख देते हैं ढक्कन अभी हम इसे निकाल लेते हैं देखिए कितना मस्त हो गए हैं दो मिनट रखा था मैंने इसे बहुत जल्दी हो जाता है ये अभी ये साइड से भी अपोजिट साइड से भी इसे हम थोड़ा पका लेते हैं और रख देते हैं ढक्कन ही हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं ये साइड भी चेक कर लेते हैं गैस मैंने बंद किया है ये साइड में से भी बहुत ही अच्छे से हो गया है अभी हम इसे निकाल लेते हैं इन अप्पों को हमारे अप्पे रेडी है इन अप्पों को हम कोकोनट के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ